कहतनी बात जौन सुनय प्यारी थोड़ी बड़ी भयदा तू कौन यारी बाटे यहाँ सब सुन हमारे पुजारी यहाँ चलेला सिंह जी के रंगदारी केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चली सिंह जी के राज केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चली हाँ बात जवन सुनाए प्यारी कोई बड़ी फायदा तू कल नयारी बाते यहाँ सब सुन हमारे पुजारी यहाँ चलेला सिंह जी के रंगदारी केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चले अरे काबू बुझल केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चले चले हमारा के काहे बबी लेत बारू हलाका चाहते हो बेहिजे तमो चिता हलाका गरमी जवनिया के झर जाही रे कोइल सिंगार तो हर तर जाई रे केहू के ना दाल गोली सिंह जी के राज चली बबी सुनाओ केहू के ना दाल गोली सिंह जी के राज चली कहतानी बात जवन सुना ये प्यारी कोई बड़ी फहदा तू कल नयारी बाते यहाँ सब सुनो हमारे पुजारी यहाँ चलेला सिंह जी के रंगदारी गेहूँ के न दाल गली सिंह जी के राज चली चला है चलेगा केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चले

দরহনা হাদা জিলা সোনা মতিহারি রামু সিংহ যদি তোহে চালি হে রে गोदिया में अपना उठाली है रे गेहूं के नदाल गली सिंह जी के राज चली सिंह के राज चली गली सिंह जी के राज चली सीढ़ी के राह चल कहतानी बात जौन सुनय प्यारी कोई बड़ी फायदा तू कल नयारी बाते यहाँ सब सुनो हमारे पुजारी यहाँ चलेला सिंह जी के रंगदारी केहू के न डाल गली सिंह जी के राज चली चले केहू के न दाल गली सिंह जी के राज चले चीन के राज चलो